Micha und ich haben uns 2017 auf die Räder gesetzt und sind zusammen von Deutschland nach Indien gefahren. Davon haben wir in dem ersten dieser beiden Filme erzählt. Angekommen in Goa war die Reise damals für mich beendet und ich musste leider wieder zurück nach Deutschland. Für Micha allerdings ging es weiter, und zwar alleine. Zunächst wieder in den Norden Indiens nach Nepal, anschließend durch Südostasien, die USA, Kanada und Europa. Nachdem auch er im Spätsommer 2018 von seiner Weltreise nach Deutschland zurückgekommen ist, schnappen wir uns wieder die Fahrräder und treffen uns für eine dreitägige Tour dort, wo wir damals gemeinsam unsere Reise gestartet haben. Wir wollen uns über gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse austauschen. Vor allem aber will ich jetzt von ihm erfahren, was er am zweiten Teil seiner Reise alles erlebt hat. Ja, nachdem der Nico im Dezember 2017 von Goa zurück nach Berlin geflogen ist, ging es für mich alleine weiter durch Zentralindien, über Nagpur bis hoch nach Varanasi, äh, dann weiter nach Nepal, nach Kathmandu und dann äh, musste ich von Kathmandu mit dem Flugzeug nach Südostasien fliegen, bin durch die Länder äh, Myanmar, Thailand, Malaysia, habe dort noch andere Radfahrer spontan getroffen auf den Straßen, hatte da ein bisschen Gesellschaft und bin dann im April 2018 von Singapur in die Vereinigten Staaten von Amerika geflogen, nach Los Angeles und habe dann dort von der Westküste zur Ostküste die Staaten durchquert, äh, mit einem kleinen Abschwenker nach ähm, Kanada hoch, Montreal und äh, bin dann im Juli 2018 zurückgeflogen äh, nach Europa, Edinburgh und von Schottland nach Südengland über den Ärmelkanal durch äh, Frankreich, Belgien, Holland hindurch und kam dann am 6. August 2018 ähm, bei mir in Deutschland an, in Blauen, wo ich dann die Tour beendet habe. So, hier bin ich jetzt mal schön die Strecke hast du eingezeichnet. Also alle Länder farbig hervorgehoben, durch die wir gefahren sind. Europa, Türkei, Iran, das sind wir alles noch zusammengefahren. Arabische Halbinsel, dann ging es rüber nach Indien, dann sind wir zusammen nach Goa runter. Und von da bist du dann wieder hoch in den Norden, Nepal, Südostasien und dann hier rüber, USA, Kanada. Ja, hier ging es los. Da sind wir damals in Tschechien zusammen losgefahren. nach Nepal. Ähm, vorgestern hat sich Nico verabschiedet und seit gestern bin ich jetzt wieder auf der Straße unterwegs. Äh, habe meine Reise fortgesetzt, alleine. Ja. Und fahre jetzt erstmal quer durch Maharashtra und dann weiter bis nach Varanasi hoch. Ja, nachdem der Nico Mitte Dezember 2017 nach Hause geflogen ist von Goa, bin ich alleine dann durch Indien durchgeradelt, durch äh, Zentralindien über Nagpur Richtung Varanasi am Ganges. Ähm, war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung nochmal durch Indien durch, nachdem wir erst runtergefahren sind. Äh, aber irgendwann hatte ich dann auch den Kanal zu, weil dann ständig äh, Leute mich gefragt haben wegen Selfies. Dann hatte ich Magen-Darm-Beschwerden gehabt, war nicht mehr so fit gewesen. äh, ganz früh am Morgen, noch vor 7 Uhr. Ich bin gerade wach geworden. Ähm, bin jetzt hier in Zentralindien in der Nähe von Shabalpur. Und äh, es ist mittlerweile verdammt kalt. Also nachts ungefähr noch 10 Grad, hohe Luftfeuchte. Ich kriege die Kälte so richtig schön in den Schlafsack. Und ja, ich habe seit einer Woche ungefähr eine ganz miese Magen-Darm-Infektion auch. Und ich lebe mich jetzt so durch das Land hindurch. Richtung Nepal und habe jetzt auch neue Tabletten bekommen vom Apotheker. Aber ja, ich mal gucken, also Elektro Elektrolytlösung und äh, Oni, Flazol, irgendwas, keine Ahnung, mal schauen, ob es hilft. Es also, wird schon ein bisschen besser, aber naja, es, immer so, es schwankt, wie es halt so bei Reiserkrankungen ist. <clears throat> Ja, und das habe ich auch noch früh am Morgen einer wieder neuen Platten am Fahrrad und darf dann auch gleich wieder fliegen. Ja, alles schön, schön glatt. bin jetzt in Aharasch, ähm, 60 Kilometer südlich der nepalesisch-indischen Grenze. Ich äh, habe jetzt die letzten vier Tage pausieren müssen in diesem Hotelzimmer und äh, habe wieder mal Magen-Darm-Beschwerden. Ähm, diesmal besonders heftig, äh, auch mit Schmerzen im unteren rechten Bauchbereich, wo ich dann halt Angst hatte, dass ich vielleicht eine Blinddarmreizung habe, wenn nicht sogar Entzündung das äh, hätte fatal verlaufen können. Ähm, ich habe dann äh, wieder Antibiotika geschluckt, Ofloxacin heißt das, so ähnlich, ja. und äh, Elektrolytlösung getrunken, ähm, ja, Bauchmassagen gemacht und dann ist es zum Glück nach zwei, drei Tagen wesentlich besser geworden und morgen geht es dann weiter mit dem Fahrrad Richtung Nepal. Ja, mein Tipp für Indien, also Indien kurz zusammengefasst, ähm, viele Menschenmassen, viele Selfies, die ich knipsen lassen musste, viel Gefummel, ähm, Durchfallerkrankungen, Hygiene, Schmutz, äh, Lärm, Verkehr und so weiter. Ähm, also wer es mag, wer es will, kann gerne hinfahren. Äh, mein Tipp für euch, lasst es sein, bleibt zu Hause, <laughs> spart euch das Geld und fahrt nicht hin. Und äh, letzter Punkt auch noch, Essen katastrophal, viel zu scharf und äh, für europäische Mägen nicht geeignet. Also ähm, es war zwar interessant, aber die Erfahrung macht man nur einmal und dann lässt man es sein. <laughs> ja. Ich hatte jetzt schon seit fünf Minuten an mir nebenher und ich gafft mich voll und winkt mich zu und merke einfach nicht, dass ich das nicht möchte brauche einfach Aufmerksamkeit. Ich habe ihn wirklich blank ignoriert. Ich habe ihn nicht angeschaut, nicht gegrüßt, nicht mit ihm gesprochen. Ich wollte einfach, dass er weiterfährt. Er kann es nicht sein lassen. Er kann es nicht sein lassen. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich äh, unbegreiflich für mich. Das habe ich nur so in Indien. Nur, ständig, jeden Tag. Es gibt auch andere nette Leute, aber das ist leider die Regel. Tut mir leid. Ja, das ist Indien. Der ist, der ist nicht betrunken, der ist wirklich nüchtern, der ist normal. Das ist so. Das ist traurig. Unbelievable. <laughs> Ja, und dann ging es äh, nach hinten raus, nach Nepal und dann über den Pass ins Kathmandu-Tal. Äh, war wunderschön, Sonnenschein, tolle Berge, viel Natur, äh, schöne Pässe und habe es auch sehr genossen. Haben wir dann noch die Hauptstadt angeschaut in Kathmandu, die Königspaläste und äh, die ganze historische Altstadt und bin dann rausgeflogen äh, nach Myanmar und dann Südostasien, was dann mein nächster Reisabschnitt war. Ja, von Indien wollte ich ursprünglich eigentlich nach Myanmar ähm, reisen mit dem Fahrrad, aber weil die Grenze geschlossen ist, musste ich mit dem Flieger fliegen. Bin dann direkt nach äh, Rangoon geflogen und habe dann dort meine Südostasienreise gestartet. Ähm, bin zuerst durch den Nordwesten hochgeradelt bis nach Bagan. Da waren ständig irgendwelche äh, Kontrollen gewesen. Migration Checkpoints hieß das. Ähm, musste ständig anhalten, meinen Passport kontrollieren lassen wurde dann auch öfters von Polizei begleitet und äh, es ist halt sehr angespannt wegen den Rohingya-Verfolgungen dort und der Unterdrückung. Und es sind eigentlich Touristen unerwünscht. Äh, in Bagan oben, wo ich ankam, war dann äh, wieder natürlich äh, viel Tourismus. Also mittlerweile hat es rumgesprochen in den letzten Jahren. Und die riesige Tempelstadt mit 2000 historischen Tempelanlagen äh, ist natürlich ein übelster Blickfang, wunderschön, äh, gerade bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang aber ähm, natürlich auch mit Touristen ganz schön über, überrannt, regelrecht. Ich bin dann danach wieder runtergeradelt ähm, Richtung ähm, Südosten ins Scharnhochgebirge. Da war es dann wieder wunderbar abgelegen, Regenwälder, äh, Hochlandebenen und Grün. Und das war eigentlich mal richtig das äh, authentische, ursprüngliche Myanmar, was man sich so vorstellt und was es ja auch eigentlich ist. also auf dem Rückweg vom Kaya State, Staat, und äh, muss jetzt äh, knapp 150 Kilometer oder sogar 200 Kilometer äh, durch das Shan-Hochland zurücklegen und äh, quäle mich gerade hier von 500 Höhenmeter auf wieder 1000 hoch. Nachdem ich heute schon mal äh, bei 1500 gestartet bin, am Vormittag 1000 verloren habe und so weiter, bla bla bla. Es ist einfach nur zum Heulen, es ist heiß, und ja, verdammt anstrengend. Und äh, der ganze Umweg kostet mich mindestens 400 Kilometer, wahrscheinlich sogar noch mehr, mindestens vier Tage. Und äh, mein Visum läuft auch in zehn Tagen aus. Ja, und ja, Geld müsste ich auch nochmal abheben. Und ja, Haufen Probleme. Das nervt. Oh, Abschließend zur Reise kann ich sagen, das Fahrrad hat es gut überstanden im Wesentlichen. Äh, der Rahmen hat trotz der schlechten Straßen keine Schäden genommen, also keine Rahmenbrüche oder Ver, ähm, Verspannungen. Und ähm, was ein bisschen auffällig ist, ist, dass das Fahrrad viel Rost hat. Also zum Beispiel am Renker ist viel Rost gewesen. Dann die äh, Gepäckträger sind stark verrostet. Ähm, der Rahmen zum Glück nicht. Der Rahmen hat keinen Rost. Und ansonsten die Bremsen waren total verschlissen, die musste ich jetzt wechseln, die waren dann sehr schwerfällig zum Schluss und die Einstellung und die Mechanik war ähm, sehr korrigiert. Ähm, was ich nochmal löblich sagen muss, ist die Nabenschaltung. Die hatte ich ja zu Beginn äh, ein bisschen ähm, kritisiert, auch wegen dem äh, Abziehwerkzeug, das man da benötigt für die Rohloff. Äh, das war sehr ärgerlich, hatte ich vergessen. Und das war dann sehr frustrierend. Aber im Endeffekt hat die Nabenschaltung sehr gute ähm, Leistung gebracht. Also sehr erwartungsarm, keine Probleme, äh, keine Defekte, gar nichts. Sehr, sehr leise und äh, sehr zuverlässig im Endeffekt. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Fahrrad gewesen und es hat mich äh, gut begleitet in den letzten, letzten Monaten, letzten 400 Tagen ist schon auf jeden Fall viel wert. auch vier Tage, 400 Kilometer bis nach Miawadi an die Grenze Thailand. Und äh, <laughs> jetzt muss ich den ganzen Morgen hier über diese Baustelle tuckern. Das sind 30 Kilometer über diese rote Staubpiste. Und äh, das macht auch keinen Spaß. <laughs> das sind so die Schattenseiten beim Radfahren. Da ständig Verkehr, viel Staub, Dreck und äh, Schlaglöcher. Naja, muss nicht sein. Tja, aber muss man so hinnehmen. Kann man nicht ändern. noch einen Radfahrer getroffen aus den USA, Atlanta. Und äh, haben uns dann wieder getroffen in Thailand, eine Woche später. Und haben dann in Bangkok ein Papier getrunken und äh, mal ein bisschen äh, relaxed. Äh, ich bin dann weiter geradelt, alleine erstmal nach Südthailand, habe unterwegs wieder anderen Radfahrer getroffen äh, aus Australien, sind jetzt zusammen eine Woche durch Thailand geradelt, von buddhistischen Tempel zu Tempel haben dort ständig übernachtet, wurden gut empfangen und äh, äh waren sehr interessiert, die Mönche an uns. Und das war sehr gastfreundlich und tolle Zeit auf jeden Fall. Ja, dann habe ich mich dann im Südthailand wieder mit den Michael getroffen aus den USA. Wir sind dann zusammen durch ähm, Thailand bis Malaysia geradelt, äh, haben uns dann dort äh, die Insel Penang angeschaut, Georgetown, sind dann runter nach Kuala Lumpur. Da habe ich dann mein äh, US-Visum beantragt, habe meine ehemalige Freundin, die dort arbeitet und lebt, wieder getroffen und ihre Freundin Familie. Und bin dann weiter bis nach Malakka und Singapur. Und ähm, von dort aus ging es dann in die Vereinigten Staaten, in die USA im April 2018. Bangkok. Und hier in Thailand gibt es wieder richtige Straßen. Ja, nachdem ich mein US-Visum in Kuala Lumpur beantragt hatte und äh, Tasche auch hatte, bin ich dann weiter mit dem Michael aus ähm, Atlanta, USA nach Südmalaysia geradelt, Richtung Singapur. Und auf dem Weg dorthin haben wir nochmal eine Einladung bekommen in einem chinesischen Dorf, äh, konnten dort in der Turnhalle übernachten und haben uns dann abends auf den Dorfplatz gesellt, um was zu essen. Und wie wir uns da so hinsetzen, kommen auch schon die ersten Einheimischen aus dem Dorf zu uns, die ganzen Chinesen und äh, haben uns dann eingeladen auf ein Bier und Schnaps und es ist dann schnell ein gemütlicher Abend geworden, sehr gesellig und äh, wir dachten halt so, es bleibt bei zwei, drei Bier und dann wurde der Abend immer später <laughs> und die haben immer wieder nachgekippt, noch ein Bier und noch ein Schnaps und dann wieder was anderes und äh, ich weiß nur noch, der Abend war verdammt schnell vorbei. Ich wache am Morgen auf, nächsten Morgen in der Turnhalle und habe total Kopfschmerzen <laughs> und Übelkeit. das war das war nochmal ähm, ja, ein sehr äh, interessanter Abschluss <laughs> von der Malaysia-Reise, weil es ja normalerweise in Malaysia so gut wie Alkohol gibt und äh, man das gerade dort nicht erwartet, dass man gerade da mit Kopfschmerzen ähm, so eine Nacht durchzecht. Sonne Singapur, 7. April 2018. Meine Reise für das Asien neigt sich dem Ende entgegen. Jahr war so mein vorletzter Reiseabschnitt von der Westküste zur Ostküste. Und ähm, ja, nach einem halben Jahr, sage ich mal, Entbehrlichkeiten und äh, wenig Komfort äh, gewöhnt man sich dann dort gewisse Sachen schnell wieder an, was auch bei uns so ähnlich ist. Und ich habe mir dann sehr schnell angewöhnt, zum Beispiel immer früh am Morgen erstmal einen Kaffee zu trinken in einem McDonalds oder anderen Burgerkette und hatte dann gleich für einen Dollar halt äh, einen Kaffee WLAN, Elektrizität, Toiletten, Dach über Kopf, Klimaanlage und äh, da gewöhnt man sich dann wieder sehr schnell daran, wenn man sonst immer nur im Zelt äh, nächtigt und äh, auf der Straße lebt. Ja, und das sind halt so Kleinigkeiten, <laughs> wo man eigentlich dann drüber lächelt im Nachhinein. Bin jetzt auf dem Weg von Kalifornien Richtung Arizona. Hab äh, Bakersfield hinter mir gelassen und fahre über den Pass äh, Richtung California City und äh, Flagstaff später. Und äh, ich habe jetzt gestern schon coole Leute getroffen ähm, im Booster Club, im Fanclub von einem ähm, lokalen Eishockey-Team in Bakersfield. Und vorhin wieder eine Gruppe Wanderer, die äh, einen Trail hochfahren, äh, hochwandern Richtung Kanada und äh, ja, ist genial. Also die USA ist grandios. Dass ich jetzt nochmal zum Schluss meiner Reise, meiner Tour, nochmal so eine geile Zeit habe mit dem Land hier, ist echt cool. faked my own death ran away from everything I found myself a brand new group of friends I'm lying to. Come on back home. Come on back home. Come on back home. Cause I need you here. And I feel so bin mitten in der Mojave-Wüste auf der Route 66 und das ist einfach nur genial. Hier ist kein Verkehr, kein Auto, nichts da. Ich habe die Straße ganz für mich alleine. Das ist ein riesiges Tal. Fernes sind äh, waldige Berge, massive, endlose Weiden. Das ist einfach unbeschreiblich schön. Da war auch ein Fahrradfahrer. Cause I need you here. And I feel so weird. Yes, I In den USA war ein Riesenproblem gewesen, dass sämtliche Flächen eingezäunt waren mit äh, massiven Zäunen oder Maschendraht und auch überall Warnschilder waren, dass man diese Grundstücke nicht betreten darf. Und das hat sich dann bei der Zeltplatzsuche sehr problematisch gestaltet. Und da muss man dann so eine gewisse Kreativität entwickeln. Und ich habe dann halt angefangen, äh, direkt irgendwo nahe der Straße zu, zu zelten, an irgendwelchen Buschanlagen und Bäumen oder dann äh, in den kleineren Städten gab es immer größere Parks am Stadtrand. Und wenn dann abends alle Leute nach Hause <laughs> sind, habe ich mich dann irgendwo dort versteckt und habe dann da gezeltet. Und das ist dann aber besser geworden, wo ich dann mehr so in den mittleren Westen angekommen bin. Und äh, da habe ich das Problem nicht mehr gehabt. We're eins der schönsten Momente, eins der schönsten äh, Reiseerlebnisse, die ich in, meiner zweiten, ähm, in meinem zweiten Teil meiner Radreise hatte, äh, war zum Beispiel die Begegnung mit einer Radreisenden aus Frankreich, die Laura, aus Toulouse. Und wir haben uns getroffen nach einem richtig heftigen äh, Blizzard-ähnlichen Sturm in Utah, Arizona, in den USA. Äh, am nächsten Morgen, äh, als wir dann uns äh, irgendwo wieder getroffen haben auf so einem Kinderspielplatz, und ähm, sind dann zusammengeradelt geradelt durch Südarizona Richtung Monument Valley. Haben unterwegs noch eine Einladung bekommen von einem Navajo-Indianer im Reservoir. Äh, war sehr schöne Begegnung und äh, sind dann zum Valley of the Gods. Haben dort so eine Rundreise gemacht durch dieses Tal mit äh, phänomenalen Landschaften, äh, Felsformationen, äh, tiefschwarzen, sternklaren Nächten. Äh, es war wirklich spektakulär. Und dann haben wir noch den Canyonlands National Park mitgenommen, wo unter anderem für Tom Cruise gedreht wurde, wo der Colorado River durchfließt. Ähm, sind dann weiter über die La Salle Mountains gefahren, Richtung Colorado. Und äh, hatten dann letztendlich ähm, eine gut durchorganisierte äh, Woche mit vielen Highlights und ähm, Erlebnissen gehabt und haben dann aber auch gemerkt, nach der Woche war es wieder viel Stress und so und haben da erstmal wieder ein bisschen äh, eigene, ähm, eigene Ruhe gebraucht und Entspannung haben es einfach wieder getrennt quasi. <laughs> also das Zusammenreisen macht zwar Spaß auf Dauer, aber es schlaucht auch teilweise und äh, es war eine stressige Woche. <laughs> ja. Und war aber trotzdem gut. nicht auf dem Fahrrad sitzt, dann wird genäht. Geht ja ständig was kaputt. Schick, wa? Die äh, Aufkleber am Fahrrad, die habe ich mir unterwegs ähm, gekauft, je nachdem, wo ich halt welche bekommen habe. Und da hängt auch überall so Erinnerung dran. Also ähm, einmal die Flagge aus Myanmar, dann die aus Thailand, ähm, später aus Kanada. Und das war ähm, mein Ego-Trip sozusagen, da, äh, die Auffahrt zum Pikes Peak ähm, in Colorado, in Rocky Mountains. Und da bin ich auf 2200 Meter gestartet und auf 4103 Höhenmeter hoch. Und äh, letzten Kilometer war dann die Luft schon ganz schön dünn. <laughs> und äh, nach sechs Stunden Fahrt habe ich dann die knapp 20 Kilometer geschafft. <laughs> Also es war phänomenal und das Wetter war stark die Sicht war genial und äh, es ist ein wahnsinniges Gefühl. Also es ist schon unvergesslich, sowas zu machen. Ja. Mhm. 3440 Meter. Ja, Rocky Mountains. Das ist anstrengend. Jetzt geht es die nächsten 10 Meilen. 6% Gefälle bergab bis Salida. Und ähm, dann geht es noch weiter über Harzel zum Pikes Peak. Da wird nochmal äh, das gedoppt. Da geht es nochmal bis 4300 Meter hoch. Und dann nach Colorado Springs. Und dann habe ich endlich die Rocky Mountains gemeistert. Und dann geht es durch Kansas. So, da ist er, Pikes Peak. Die ersten 10 Kilometer habe ich geschafft. Ähm, ich glaube, bis zum Gipfel sind es 30, keine Ahnung, muss ich gucken. Und ja, bin jetzt auf 2700 Höhenmeter knapp und äh, der Gipfel ist 4300. verschätzt habe ich mich ja. <laughs> Also ich habe meistens äh, das Fahrrad geschoben. Äh, fahren ging kaum, viel zu steil. Äh, es ist verdammt anstrengend. Ich habe jetzt schon vier Stunden gebraucht, um auf 3600 Meter zu kommen. Habe noch gute 700 von mir. Ja, das ist echt brutal. As I lie here. hab's geschafft! Mike's Speak! Yeah! Wow! Sechs Stunden! 2000 Höhenmeter! 32 Kilometer! Stark! Yeah! bin schon müde, ey. Der Tag hat echt gestresst. <laughs> äh, ja, also ich brauche morgen auf jeden Fall eine Pause und heute werde ich richtig gut schlafen. beats and we'll flow with yo, even without, just like the biz on boy. You make the music with your mouth on the spot where I'm standing in the place where I am. Suckers need to get a life or the REM. It's a daily operation, jotting thoughts to the memo. Yo, we 26 deep when you're trying to shop a demo. Best of luck in that endeavor. Still, we finna flow forever as the funk pull the lever. No ties will ever sever. Weather never been forbidden when the in the entries centuries later If the planet's still revolving Hip-hop underground keeps the culture evolving Solving the jones to put the bump in headphones Strives and archives by those who shed homes Jedi for the Jedi, the rebellion force the Industry, empire, spreading hidden disease and prestige description Attempt for a victim, the soul from the self Fake wealth, the contradiction Depictions made of what's hip-hop poor Nachdem ich dann in Detroit ein Partywochenende hatte mit äh, Warmschauer Gastgebern, bin ich nach Kanada eingereist, habe mich dann bei den Niagara-Fällen mit meiner französischen Reisefreundin, mit der Laura, wieder getroffen und äh, haben dort noch die, äh, die Niagara-Fälle bestaunt, was sehr beeindruckend ist. Leider hatten wir schlechtes Wetter gehabt. Für Laura ging es dann weiter Richtung New York, wo in drei Wochen ihr Flug gehen sollte. Und ich hatte noch mehr Zeit und bin stattdessen nochmal in den Norden geradelt, Richtung Montreal, am Ontario-See entlang. Hatte dort echt viele tolle Einladungen gehabt von Kanadiern, äh, nach Hause zum Barbecue oder ganz spontan in irgendwelchen Parks äh, mit Übernachtung und ähm, Dusche. Das war richtig toll. Und äh, negativ ist aber die, die vielen Moskitos, die immer abends auf einen zuschwärmen und das ganze Zelt umlagern und dann auch bis zum Morgen bleiben und einen begrüßen am nächsten Morgen. Und das war eine richtige Plage gewesen. Und ja, ich bin dann noch bis Montreal, genau, habe mir dann die Stadt angeschaut, das Klimakonferenzzentrum und bin dann nach Süden zurückgeradelt, Richtung Boston in die USA und habe dann doch meine Tour ausklingen lassen bei einer weiteren Gastfamilie, die ich unterwegs schon kennengelernt hatte und bin dann Mitte Juli 2018 zurück nach Europa geflogen. bin heute von Kanada zurück in die Vereinigten Staaten geradelt und äh, gestern waren noch ähm, 36 Grad, äh, richtig schwül heiß und heute sind es vielleicht nur noch 20, ist schon richtig frostig kalt geworden hier und ähm, ja, ich habe das Wetter vermisst, das ist wie in Deutschland, <laughs> richtig gut, ja, kaltes Wetter, kommt der Kreislauf richtig in Schwung und es ist herrlich, ja, und ist dann richtig aktiv, tolles Wetter und ich freue mich auch dass es jetzt bald, in äh, nicht mal mehr zwei Wochen, ähm, zurück nach Europa geht, Edinburgh. Und dann radel ich noch nach Hause über ähm, England, Frankreich, ähm, Belgien, ja und dann Deutschland. Freue ich mich richtig. Wird toll. Und dann ist diese großartige Reise zu Ende. Ja, mein äh, Flug über den Atlantik ging dann im Juli 2018 äh, von Boston, USA nach äh, Edinburgh. Und ich bin dann in Europa angekommen, äh, am Edinburgh Flughafen und dann durch Schottland geradelt. Das war es mal äh, gefühlt 20 Grad kälter und neblig. Äh, zum Glück nicht verregnet, aber es war ein guter Kontrast zu der Hitze in den USA. Und äh, ich bin sehr genossen, durch die Landschaft in Schottland zu radeln, entlang der Ostküste, runter Richtung Südengland, an, vorbei an London. Und bin dann äh, über den Ärmelkanal mit der Fähre wieder aufs europäische Festland, äh, noch durch Frankreich hindurch, ein paar Kilometer und dann nach Belgien. Und in Belgien hatte ich eine tolle Gastfamilie gehabt, die haben mich eingeladen äh, für eine Übernachtung zum Abendessen. Und äh, am nächsten Tag habe ich dann sogar bei äh, meinem Gastgeber noch eine private Brauereiführung bekommen, äh, bei seinem Arbeitgeber, in der Lindenbahn-Brauerei nahe Brüssel. Und das äh, war sehr interessant gewesen, anschließend eine Bierverkostung. Und das sind halt so Highlights, die man auf Reisen hat, die sehr schön sind, in Erinnerung bleiben. Ja, und dann war Belgien quasi schon mein letztes Land, bevor es dann wieder zurück nach Deutschland ging. ich bin wieder in Europa. ist bereits Deutschland. Ich komme jetzt von Maastricht, kurz vor Aachen. Und ich habe noch 5 Kilometer bis zur holländischen deutschen Grenze. Juhu! War total ungewohnt, das erste Mal wieder äh, deutsche Sprache zu hören, dass Menschen Deutsch sprechen, äh, deutsche Autokennzeichen, äh, deutsche Kultur so ein bisschen und alles. Äh, war ungewohnt, war aber schön, hat mich gefreut und äh, war dann in Aachen gewesen, der ersten Stadt. Äh, das war mir aber alles gleich wieder zu viel, weil dann alles dort so überfüllt war, viele Menschenmassen und ich erstmal Zeit brauchte für mich. Und war dann auch ganz froh, dass ich dann wieder raus bin und dann wieder auf vielen Radwegen und durch den Forst geradelt bin und da meine Ruhe hatte in der Natur. Bin dann einmal quer durch Mitteldeutschland durch, über den Fernradweg D4 von Aachen bis nach Zittau führt er. Bin dann durch Hessen geradelt, äh, habe das letzte Stück dann noch ähm, durch Thüringen gemeistert, habe gleich noch den Rennsteig mitgenommen, damit mir niemand sagen kann, ähm, ich habe nichts von Deutschland gesehen. Bin nochmal komplett den Rennsteig abgeradelt, von Hirschel bis nach Blankenstein und ja, kam dann am 6. August 2018 in Plauen an und hatte an meinem Tag davor, also eigentlich an dem letzten Radtag, am letzten Fahrtag, hatte ich einen Unfall verursacht, mehr oder weniger, als mich an der Grenze von Tschechien zu Deutschland ein Auto beholen wollte, hat vergessen zu blinken und wurde von einem anderen Auto hinten überholt. Und da gab es einen kleinen Sachschaden, Außenspiegel abrasiert. Und naja, war also das letzte Ereignis, letzte Tragödie am letzten Tag. Aber ich war nicht jetzt äh, verletzt oder sowas, nicht schuld, daher war es egal. <laughs> Passiert. Aber ich meine, vorher alles überlebt, Indien, keine Katastrophe, keine Verkehrsunfälle. Und der erste dann in Deutschland war schon lustig. <laughs> Ja, passiert. Also meine letzten Tage der Reise, wo ich dann durch Mitteldeutschland ähm, Richtung Plauen geradelt bin, in Sachsen, ähm, macht man sich dann schon so langsam Gedanken, wie es jetzt weitergeht, äh, lässt dann auch nochmal alle Bilder der Reise äh, vorbeiziehen, die ganzen Eindrücke. Da wird man schon ein bisschen melancholisch und denkt darüber nach, äh, das letzte Jahr, über die Freiheit, über die Erlebnisse und über die schönen Momente auf jeden Fall. Ähm, die Reise hat mich ein Stückchen doch ähm, verändert, sag ich mal. Ähm, also ich bin auf jeden Fall ein bisschen offener geworden, gesprächiger, weil man als Radfahrer ständig irgendwie Kontakt hat, in Smalltalk verwickelt wird und das äh, habe ich auch sehr genossen. Aber ich muss auch sagen, ähm, man sieht auch wieder den Komfort irgendwie, den man dann hat in der eigenen Wohnung, Dach über dem Kopf, ein Bett, eine Waschmaschine. Und äh, merkt man dann auch, das ganze Jahr, hat schon ganz schön geschlaucht, äh, ständig äh, die Materialpflege am Fahrrad, tagtäglich das Zelt auf- und abbauen, äh, mit dem Campingkocher kochen, ähm, Sachen irgendwo waschen. Äh, das hat auch alles ganz schön geschlaucht und dann freut man sich doch ein bisschen auf das das, auf die eigene Wohnung, auf den Komfort, auf den Luxus, möchte ich schon fast sagen. Da haben wir auch mal eine Nacht verbracht. Ach, und da unten, <laughs> schau, war mal wieder so ein Mittagessen irgendwo im Iran, in so einer Kleinstadt. Und plötzlich stand schon wieder das halbe Dorf um unseren Tisch und hat zugeguckt, wie wir Suppe essen. Ja, das war dann meine einjährige Radreise. 400 Tage, 31.086 Kilometer. 22 Länder. Ja, tolle Erlebnisse, viele Erfahrungen. Ähm, jetzt habe ich ja bisher die Nordhalbkugel ganz gut bereist. Ähm, habe den Äquator noch nicht tangiert. Also wäre es dann vielleicht äh, sinnvoll <laughs> oder logisch, auf der Südhalbkugel die Reise fortzusetzen. Südamerika ist sehr reizvoll. Australien, Neuseeland. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten, Optionen. Oder vielleicht auch Russland. Mal sehen wie sich das so die nächsten Jahre entwickelt. In den USA war ein Riesenproblem gewesen. Fang nochmal von vorne an in den USA war ein Riesenproblem gewesen. Ich bin wieder in Europa. Das war scheiße. Moin. Ah, zurück in Europa. Äh, und dass äh, die, die äh, restlichen Oh mein Gott. <laughs> okay, nochmal. Ja, meine Ankunft in Deutschland war recht unspektakulär. Ja, meine Ankunft in Deutschland war total packend. Ich hatte Tränen in den Augen gehabt und es war <laughs> übersentimental und ich war total depressiv. <laughs> Ist besser?